Gente, depois simplesmente de, de invadirem minha casa do nada, roubarem minhas coisas. Gente. Ui! Bugou. Gente, calma aí que eu vou sair aqui, sair aqui e voltar. Já é música, já. Vamos lá. bom mesmo? Isso aqui. Gente. Os primeiros milhões. Gente, eu vou conseguir. conseguir... Fala galera, fala galera do canal. Hoje tem uma vídeo de, de Life with Choke. Então vamos lá. Não, gente, farmei muito. Eu gastei toda a Mas pelo menos eu vou ter casa do computador game que a gente tá usando. Tipo, o próximo episódio é a placa de milhões de Tipo, aí, gente, eu estou mudando o meu modificador. Que aí ele vai chegar mais, mais rápido. sei que não tá muito rápido, mas é ele vai. aqui. Vamos lá, trabalhando. Avanço, digitação, editando, gravando, gravação, distância, editação, gravação, gravação, editação, editante. Daqui a pouco eu vou sumir, ó. Né? Mas, é aqui. Não tá valendo. Trabalhamos. Trabalhamos. Trabalhamos. Gente, eu achei. Ah, é... faz esse tipo de fácil. Tem que ter hora de jogar aqui. Acha mesmo que é fácil? Tipo, os outros brincadeiras. Você tá de brincadeira comigo. gente, vou aumentar mais um pouco e já volto. Gente, vou ter aqui muitas coisas para fazer. Muita coisa. Vamos ver quanto bofo que eu tenho. Muita coisa, vamos pegar pra guardar. wykazie tragiczny będzie tego planu. Ktoś ma Proszę, mieć wesołość. Hum, vai ser muito difícil conseguir um milhão, 10 milhões de Isso vai ser um as pessoas que estão Deixa eu ver se é eu tá aqui. eu só vou trabalhar mais um pouco, porque já tem que ir. Mas ainda vou conseguir. Vou... outro já pode ver amanhã, porque hoje já, já, já é terça, que raio. É o último dia de feriado que eu tenho pra gravar com vocês. Gente, entrega pra gravar. 帮助你。 Deixa eu... Não, tudo bem, tá quase completinho. Gente, eu tenho trabalhadores trabalhando pra mim. Esse é o principal coisa forte que eu conseguia. Vários instintos. Gente, tá contando muito mais rápido. Que legal. Tchau. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe pra seus likes. Tchau. Fui.